mensaje al corazón es la palabra de Dios, es instrucción directa para su vida. Es por eso que lo invitamos a escuchar con toda atención este mensaje de poder, ungido por Dios, porque Dios tiene la respuesta y hay un milagro para su vida. Con ustedes, un mensaje al corazón. santo. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. En el maravilloso nombre de Jesucristo, y que tu Espíritu Santo, en medio de tu gracia, nos haga permanecer cada segundo alejando nuestros miembros y nuestros cuerpos de las obras del pecado que ya murieron contigo en la cruz del Calvario. Y llenándolo, porque ya no vivimos según la ley ni la carne, sino según la gracia. Que tu Espíritu Santo nos transporte al mismo trono de la gracia en el maravilloso nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios. Te adoramos, te engrandecemos y te decimos que te amamos. Eres único amor. En el maravilloso nombre de Jesucristo no hay otro Dios que pueda salvarnos. No hay otro Padre que pueda amarnos tanto. En el maravilloso nombre de Jesucristo es para tu gloria. Y te damos gracias, Padre, porque por tu gran amor, tu gran amor y tu misericordia, viendo el mundo despedazado, en el maravilloso nombre de Jesucristo, mirando este mundo perdido, te hiciste hombre para venir a esta a este planeta Tierra y para salvar a cada uno de aquellos que hemos creído. Por fe te recibimos. Gracias Señor por tu Espíritu Santo que es el que convence al pecador, el que le hace ver que realmente tú eres vida y vida en abundancia y que tú eres gracia, tú eres paz, eres victoria, eres gozo, eres alegría, eres unidad, eres comunión, Espíritu Santo de Dios. Gracias para tu gloria sean siempre en el maravilloso nombre de Jesucristo, por cada hombre, cada mujer, por cada niño, Señor, cada adolescente, por cada joven, sea Padre eterno, para tu gloria, Dios mío, es ensalzado siempre, porque tú eres digno de toda adoración y alabanza en el maravilloso nombre de Jesús. A partir de ahora usted tiene que saber que lo que quiere Dios de usted es que usted sea bendecido con gozo, con sanidad divina, con paz, con libertad. Eso es lo que quiere Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. El título es La promesa del Espíritu Santo. Imagínense que yo le diga a ustedes, yo les prometo que el domingo les voy a traer un regalito a todos los padres. Y les traigo la palabra de Dios. Y tengo que traérsela. ¿Cuánto más Dios que no es hombre para volverse atrás? Él nos promete de su Espíritu y nos llenará de su Espíritu Santo para la gloria de Dios. Así que yo sé lo que está pasando en los anexos, en diferentes lugares que nos escucha y gente que ni nos conoce, vienen para este Pentecostés. Porque de hace 36 años yo nunca he visto en ningún ministerio ni ninguna iglesia en el mundo que se manifieste el Espíritu Santo de Dios como se manifiesta en el ministerio Medea nunca en mi vida lo he visto, pero aquí, aquí se siente la presencia de Dios. Es así. El mi me está el fuego. el llama. Oh, aleluya, ardiendo el tormenta. Schokolade como Te agradecemos por tu amor, tu misericordia, tu voluntad, Por las múltiples sanidades que estás haciendo al alma y a la carne. En el maravilloso nombre de Jesucristo, por toda la libertad que das. En el maravilloso nombre de Jesús. Es tuya la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, poniendo este Pentecostés en tus manos, Dios, y dándote a ti todo honor, gloria y alabanza. Y de la te amo. En el maravilloso nombre de Jesús. Te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos. Todos te amamos. Salvación de quien temeré. in a car. una sola cosa me demandaré estar siempre en la casa del Señor todos los días de mi vida pueda contemplar su hermosura y su santidad entonaré mis alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya, entonaré mis alabanzas al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu bendición. Bendición hemos venido a buscar y con ella nos iremos. Es para tu gloria, amor, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Te damos gracias, amor. Gracias, papá. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias amor. Gracias. Que puedan sentir en todas las provincias, en todos los países donde están. Para tu gloria, Dios mío. En el maravilloso nombre de Jesucristo. Tú eres real Tú eres real, tú eres real, tú eres real, eres real, eres real, Dios. Dios de mi salvación, eterno Señor, es tu palabra. Bendito sea Dios. Pueden tomar asiento un segundo porque no sé qué pasó. Gloria a Dios. Cristo da la libertad y la da en serio, en el nombre de Jesús. hemos entrado en Pentecostés de verdad, con toda la fuerza. Y Él dijo, yo estoy, estoy, yo estoy, Él está sanando, él dijo claramente, estoy sanando ahora, ahora, ahora, ahora, para la gloria de Dios. En los que nos están escuchando, en todos estos países que nos escuchan, 17 países que nos están escuchando, más de 3.880 conectados y más de 100 socios directos. Bueno, para dejarlo ir, o se quiere que Así era nuestra, así era nuestra vigilia al comienzo. Empezaba a las 12 de la noche y terminábamos, no sabía si a las 5 de la mañana, a las 7 o a las 12 del mediodía. Él está aquí. Él me dio para que anotara algo, para que no me lo olvide. Me pasó todas las hojas. Y aparecí en el libro de Joel, capítulo 2. Sí, capítulo 2. El versículo 12 dice, por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Vuélvase a mí todo, todo eh, de todo corazón. Por eso pues, ahora dice el Señor, convertidos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno, lloro y lamento. Joel 2.12, sigo. Mi corazón explotaba. Yo sé que algunos quieren saber qué sentí, muchas cosas. Otro día se lo voy a contar. Pero luego dice en el libro de Joel, prodigios, maravillas y señales eran hechas por el Espíritu Santo. Quiero contarles a toda la gente que cuando empezó este ministerio, Hemos vivido estas cosas nosotros. Cosas impresionantes. Personitas que las tomaba el Señor y pasaban entre medio de silla y no tocaban una silla. Personitas que hablaban, ahí viene Juan y, entraba y le preguntaba cómo se llama usted Juan. Es el mismo Dios del año 84 que empezamos, 83, 84, que está hoy después de 36 años para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Es algo que no, no puedo hablar, si no se lo digo otro día más tranquilo, se lo voy a decir. Bendito sea Dios. Versículo 26 del libro de Joel 2.28 dice, no, 2.26, comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravilla entre vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gloria a Dios, eso es profético. Eso es ahora, ahora. Apláudalo bien fuerte. Jamás mi pueblo será avergonzado. Mis hijos no serán avergonzados nunca. Alabado sea Dios. y conoceréis que en medio de mi pueblo estoy yo y que yo soy vuestro Dios. Y no hay otro, no hay otro, diga, no hay otro. Y nuevamente dice, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y yo derramaré del Espíritu de Dios, dice. El versículo 28 del libro de Joel y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, alabado sea Dios. No andarán en la droga, en el alcohol, en el vicio, profetizarán para la gloria de nadie que pueda avergonzarte, nadie. Si Dios con vosotros, ¿quién contra vosotros? Gloria a Dios. Primero, profetizarán vuestros hijos y también vuestras hijas, vuestros ancianos que están... Eh, eh, despreciado por el ser humano, por los políticos. Ellos, yo les mostraré sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Alabado sea Dios. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquel día. Gloria a Dios. Escrito está en su palabra, el libro de Joel 2.28, 2.29. Reina Valera 1960, 1960, nadie os engañe. Van a cambiar la Biblia también. Aproveche su Biblia. Aproveche la palabra de Dios. Versión 1960. Y cambiará las palabras que al diablo no le conviene, porque ustedes son guerreros de Cristo Jesús. Somos un pueblo de oración que destruye la fortaleza, que hace pedazos los muros y las cadenas para la gloria de Dios. Bendito sea Dios derramaré de mi espíritu en aquellos días, versículo 30, irá de prodigio en el cielo, ya lo hubo, y en la tierra, y sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla. Eh, eh, en el mes que viene, si no me equivoco, el 2 de julio, va a estar un minuto, dos minutos eh, en oscuridad, no sé si cerca de mediodía, porque va a pasar algo allá arriba con el sol. Son señales de los últimos tiempos. No son señales de una religión, está escrito en la palabra de Dios. Dice, y se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Así escuchamos un mensaje al corazón. Miles de personas en Argentina y el mundo son bendecidas como usted. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.unmensajealcorazon.com.ar. Nuestro mayor anhelo es que Dios bendiga su vida y si el Señor lo permite, será hasta una nueva oportunidad. Un mensaje al corazón.